Cuánto más Para el play tanto gas en exceso y si puedo más Es que debo, quiero algo más Cuando bebo y si quiero paz por te beso sin disimular Dime cuánto más Para el play tanto gas relevo El y del parcio cifrando un golpe Lo revelo, secreto en siete prometidos Ya pasé por morfeo, me tomé los dos Viví todo feo en uno y dos Cuchateo, arriesgo el cuello de la llena El señuelo, no llego a vuelo, está pesado Es de vuelo, de pronto no acabemos, Muerto el metal, porque acá no hay freno Y es fuerte Aquí sonero Con confianza gana el feo la fianza sin el pero No te pierdas de paseo No marchito en este pueblo Buena gente la ficheo Si me quieres yo te quiero Que ya vuelva no la espero Me acostumbré al encierro otra vez Y la perdí me dice Que es un sinfín me aconseja que me fije Que no caiga esa vez y me deslice Siempre y cuando en la balanza es lo que sirve Yo no pienso un segundo en solo irme Pero yo me valgo de todo lo que perdiste Sorry al piste quiste, cinco o pan triste Pero yo me valgo de todo lo que perdiste